ጉግል ትርጉም ወይም Google Translate እንዴት መጠቀም ይቻላል? ደረጃ አንድ ወደ አይፎን ወይም አንድሮይድ ስልኮ ጉግል መተግበሪያ ወይም Google app ማውረድ። መተግበሪያ ወይም apps መጫን። አንድ በስልኮ ላይ የሚገኘውን App Store ስቶር ስልኮ አይፎን ከሆነ ወይም Play Store ስልኮ አንድሮይድ ከሆነ ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ሁለት በየፍለጋ ቦታ ወይም ቀስቱ በሚያሳየው ቦታ Google Translate ይጻፉ ወይም ሶስተኛ መተግበሪያው ወደ ታች ያድርጉና Google Translate ይፈልጉ። አራት መተግበሪያውን ለመጫን get ወይም install ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ደረጃ ሁለት ጉግል ትርጉም ወይም Google Translate ማዋቀር ለመጀመሪያ ጊዜ የጉግል ትርጉም መተግበሪያ ወይም Google Translate app ሲከፍቱ ዋና ቋንቋውንና ብዙ ጊዜ የሚተረጉሙትን ቋንቋ እንዲመርጡ ይጠየቃሉ። በፍላጎቶ መሰረት በኋላ ላይ ሊቀይሩት ይችላሉ። ደረጃ 3 የጉግል ትርጉም ወይም Google Translate መሰረታዊ ተግባር ወደ ወይም ወደ መተርጎም የሚፈልጉትን ሁለቱም ቋንቋዎች ለመምረጥ ቁጥር አንድ ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ለምሳሌ ከእንግሊዝኛ ወደ ቻይንኛ ወይም ከቻይንኛ ወደ እንግሊዝኛ። የሚተረጎመውን ሀረግ በቁጥር ሁለት ይጻፉ። የተተረጎመውን ሀረግ በቁጥር ሶስት ይታያል። የተተረጎመውን ጽሑፍ ለማዳመጥ ቁጥር አራት ላይ ያለውን የስፒከር ምልክት ይጫኑ። ሌሎች የጉግል ትርጉም ወይም Google Translate ተግባሮች ለመተርጎም ካሜራው ላይ ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ለወረቀት ሰነዶች የሚመከር scan የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ካሜራውን በሰነዱ ላይ ያመልክቱ። ለመቃኘት የክብ ቁልፉን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። screen ኑ በጽሁፍ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቃላቶች ጎልተው እንዲታዩ ያደርጋል። Select all ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ሙሉ ትርጉሙን ለማግኘት ከላይ ከተተረጎመው ቋንቋ ቀጥሎ ያለውን የቀስት ምልክት ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። አስፈላጊ ከሆነ ጮክ ብለው ለእርሶ እንዲያነብሎት የ speaker ሩ ምልክት ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ፈጣን ወይም instant ለአጫጭር ሀረጎች ወይም አረፍተ ነገሮች ብቻ የሚመከር instant የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ለመተርጎም ካሜራውን በሰነዱ ላይ ያመልክቱ። screen ኑ መተርጎም መጀመር አለበት። ትርጉሙን ለማንበብ ተጨማሪ ጊዜ ከፈለጉ ለማቆም pause translation የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ለመቀጠል ዝግጁ ሲሆኑ continue translation የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። Import በስልኮ ላይ ላሉ ሰነዶች ወይም ፎቶግራፎች የሚመከር import የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ከአቃፊ ውስጥ አንድ ሰነድ ይምረጡ። በጽሁፍ ውስጥ ያሉት ሁሉም ቃላት መድመቅ አለባቸው። Select all የሚለውን ይጫኑ ወይም click ያድርጉ። ሙሉ ትርጉምን ለማግኘት ከላይ ከተተረጎመው ቋንቋ ቀጥሎ ያለውን የቀስት ምልክት ይጫኑ። አስፈላጊ ከሆነ የተተረጎመውን ጽሑፍ ለማዳመጥ የ speaker ሩ ምልክት ይጫኑ። የእጅ ጽሑፍ ወይም handwriting ሌላ የትርጉም አማራጭ Handwriting የሚለውን ይጫሉ። Write here በሚለው ሳጥን ውስጥ ቃልዎ ወይም ሀረግዎ ይጻፉ። ንግግር ወይም conversation ሌላ ቋንቋ ከሚናገር ሌላ ሰው ጋር ለመነጋገር የሚመከር ኮንቨርዜሽን የሚለውን ይጫኑ። በሚናገሩት ቋንቋ ስር ያለውን የማይክሮፎን ምልክት ይጫኑ። ወደ ማይክሮፎኑ ይናገሩ። አንዴ ካቆሙ መተግበሪያው የተተረጎመውን ሀረግ ጮክ ብሎ ያነባል። ሀረጉን ለመድገም የ speaker ሩ ምልክት ይጫኑ። ድምፅ ወይም voice ሌላ የትርጉም አማራጭ Voice የሚለውን ይጫኑ ወደ ማይክሮፎኑ ይናገሩ አንዴ ካቆሙ መተግበሪያው ሀረጉን ይተረጉመዋል ሀረጉ በራሱ ጊዜ ጮክ ብሎ አይናገርም ሀረጉን ለማዳመጥ የስፒከሩን ምልክት ይጫኑ